assalomu alaykum assalomu alaykum futbol 24 kanaliga xush kelibsiz agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz hoziroq bizga obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ying va bizning yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling kanalimiz haqidagi fikr mulohazalaringizni esa izohlarda yozib qoldiring va like tugmasini bosishni ham unutmang zero sizning har bir qo'llab quvvatlashingiz biz uchun juda muhim agar tayyor bo'lsangiz biz boshladik barselona Fati operatsiya qilinmasligini tasdiqladi Barcelona yarim himoyachisi Ansu Fati operatsiya qilinmasligini tasdiqladi. Ansu Fati chap mushaklaridan olgan jarohatidan tiklanish uchun konservativ muolajadan o'tadi deyiladi Katalon klubi bayonotida. Avvalroq Barselona shifokorlari futbolchiga operatsiyani maslahat berishgani, biroq futbolchi bunga rozi bo'lmagani xabar qilingandi. Agar Fati operatsiyaga rozi bo'lganida 4-6 oyni o'tkazib yuborgan bo'lardi. Konservativ davolash bilan tiklanish muddati ancha qisqaroq, 6-8 haftagacha cho'ziladi. 19 yoshli Venger bu mavsumda La Ligada 5 ta o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol urdi. Inter Genova hujumchisi bilan shartnoma imzolaydi. Inter Genova hujumchisi Filippe Kaysedo bilan shartnoma imzolaydi. Bu haqda Italiya matbuoti xabar bermoqda. Genova futbolchini yanvarda qo'yib yuborishga rozi bo'lgan. Hozir tomonlar bo'lajak shartnoma tafsilotlarini muhokama qilishmoqda. Joriy mavsumda Kaysedo 10 ta o'yin o'tkazib, bitta gol urdi va ikkita golli uzatmani amalga oshirdi. Legionerlar O'zbekiston milliy terma jamoasi ixtiyoriga kelib qo'shildi. Abror Ismoilov jarohat tufayli yig'inni tark etdi. Xabaringiz bor, OFK kalendariga muvofiq 24-yanvardan Osiyo terma jamoalar uchun FIFA kunlari boshlandi. Xususan o'zbekistonlik legioner futbolchilar ham terma jamoa ixtiyoriga kelib qo'shilmoqda. Bugun Ibrohim Qalil Yo'ldoshev, Otabek Shukurov, Aziz G'aniyev, Jaloliddin Masharipov, Shahboz Umarov va Eldor Shomurodov milliy terma jamoa safidan joy oldi shuningdek abror ismoilov tizzasidan olgan yengil jarohat sabab shifokorlar tavsiyasiga ko'ra muddatidan oldin terma jamoa yig'inini tark etdi Vlahovichning Juventusga o'tayotganini eshitgan Fiorentina muxlislari stadion oldida bannerlar ko'tarishdi. Hurmat gollar orqali qo'lga kiritilmaydi. Qo'riqching hayotingni saqlab qola olmaydi. Sen uchun hammasi tugadi. Lola. Florensiya klubi muxlislari Juventusni yoqtirishmaydi. Bunga Baggio, Kelini, Quadrado, Bernardeski va Chiesa kabi yetakchilarning aynan Turin klubiga ketib qolgani sabab bo'lgan. Ronaldo sen go'zal xonim emas, zolim xotin bilan yashayapsan. Krishtianu bu gaplarga nima deydi? Krishtianu Ronaldoning sevgilisi Jorjina Rodrigesning qarindoshlari uning mashhur futbolchi bilan yashayotgandan beri o'zgarib qolgani, munosabatlarni uzib yuborganda noroz bo'lmoqda. Men hech qachon undan biron nima so'ramaganman. u Ronaldo bilan uchrashayotganini bilganimdan keyin atigi 1-2 marta qo'ng'iroq qildi. Jorjina bizdan uyalyapti chunki biz u yashayotgan hashamatdan uzoqmiz. Men Jorjina va uning singlisi ta'minotga mas'ul edim. Ularga kiyim sotib olardim, suvga, ishlatgan elektriga to'lov qilardim. Men Krishtiananing Facebookdagi sahifasiga "Eng zolim ayol sening yoningda. Nima uchunligini bilishni istasang, menga bog'lan. Hammasini tushuntirib beraman" deb yozdim, deydi Jorjinaning amakisi Iusus. Jorjinaning xolasi Lidiya ham undan noroziligini yashirmadi. U bobosi va buvisi to'g'risidan xabar olmay qo'ydi unga bir necha bor qo'ng'iroq qildik raqamini o'zgartiribdi endi uning insofsiz qiz ekanini hamma biladi dedi lidiya xonim Mourinho Shomurodovni nega o'yinga tushirmadi? Eldor zaxirada o'tirgan palla Abraham rekordlarini ura boshladi. Mourinho Shomurodovni yetarlicha o'ynatmayapti. romaning nomadsizliklari tugab Jose Mourinho shogirdlari a seriya va italiya kubigida ketma ket 3-chi g'alabasini tantana qildi a seriyaning 23 turida safarda Empoli'ga qarshi o'tkazilgan uchrashuvda barcha o'zbekistonlik muxlislar eldor shomurodovga imkon berilishini kutgan edi Bu bejiz emas albatta. Legionerimiz kubik uchrashuvida zaxiradan o'yinga qo'shilganiga qaramay, o'zi uchun ajratilgan qisqa muddatda Lechi darvozasini ishg'ol qilib, jamoasining 3-1 hisobidagi g'alabasi va keyingi bosqichga chiqish masalasini hal qilgan edi. Odatda har qanday murabbiy avvalgi o'yinda gol urgan futbolchini keyingi bahsda o'ynatish orqali rag'batlantiradi va taqdirlaydi. Lekin Jose Mourinho o'zgacha murabbiy bo'lgani uchun bunday qilmadi shekilli. Portugaliyalik mutaxassis shogirdlar birinchi bo'limning o'zida 4 ta to'p bilan oldinga chiqib olganiga qaramay, Shomurodovni maydonga tushirishga jazm qilmadi. Uning o'rniga anchadan beri gol urmayotgan 18 yoshli iqtidor Felix Afinaga yangi imkoniyat berdi. Bu gal ham uchrashuv qahramoni Temmi Abraham bo'ldi. Angliyalik yulduz jamoasiga kiritgan 4 ta golning teng yarmiga mualliflik qildi. Temi Abraham Empoli darvozasiga kiritgan 2 to'p orqali A seriyadagi 22 ta uchrashuvda kiritgan gollar sonini 10 taga yetkazdi va A seriyadagi o'ziga xos rekordni o'rnatdi. Abraham g'alabaga 3 ochko berilib boshlagan davr 1994-1995-yilgi mavsumdan boshlab Italiya chempionatida eng ko'p gol urgan angliyalik futbolchiga aylandi. Bundan tashqari Temi barcha turnirlarda ketma-ket 12 ta uchrashuvda Roma uchun 12 ta gol urdi va bu borada kuchli beshlik chempionatlar orasida Bavariya to'porari Robert Levandovskidan atigi ikkita to'pga ortda qoldi. Roma meni gol urishim va jamoaga yordam berishim uchun olgan. Uchrashuvda to'p kiritishim muhim edi. Biz xuddi shu tarzda davom etishimiz kerak. Emboli bilan o'yinning ikkinchi bo'limida ishtiyoqni yo'qotdik. Bo'sh o'ynadik. Keyin ular ikkita javob to'pi bilan bizni qiyin ahvolga solib qo'ydi. Bu sharmandalik. Bosh murabbiy ham bizni shu haqida ogohlantirdi. Endi bu holatga qayta tushmaslik uchun har bir narsani qadriga yetishni o'rganishimiz kerak. Men oldimga aniq bir mo'ljal qo'yishni yoqtirmayman. Har doim jismonan sog'lom bo'lishga va g'alaba uchun bor imkoniyatimni ishga solishga harakat qilaman. Xavfli vaziyatlar yaratilsa, gollar albatta bo'ladi, dedi Temmi Abraham. Roma bosh murabbiyi Jose Mourinho ham o'ziga qanday hujumchi kerakligini yashirib o'tirmadi. Qolaversa, portugaliyalik mutaxassis g'alabaga hissa qo'shgan o'yinchilar haqida alohida fikr bildirdi. Raqibni yaxshi o'rgangan edik. Genix Mehtaryan oldiga qo'yilgan vazifasini to'liq uddaladi. Ikkinchi bo'limda raqib taktikasini o'zgartirganida Mehtaryan unga tez moslashdi va to'p nazoratini ushlab turishga harakat qildi. Sergio Oliveira boshqacha futbolchi. Ko'plar uni yaxshi tushunmaydi, lekin men uni jismoniy va taktik nuqtai nazardan bor imkoniyatlarini juda yaxshi bilaman. Uning maydondagi tanlovi xato bo'lsa, u darrov bu kamchilikni to'g'rilashga qodir. Oliveira g'alaba qozonishga ko'nikkan jamoadan keldi. unda g'oliblik ruhi kuchli va biz buni o'rganib olishimiz kerak Temi Abrahim esa har bir uchrashuvda gol urishi shart. Men hujumchilardan gol talab qilaman. Shuningdek, menga ularning boshqa sifatlari ham kerak, dedi Jose Mourinho. Endi Roma navbatdagi turda 6-fevral kuni Genuani qabul qiladi. Bo'lajak uchrashuv Eldor Shomurodov uchun muhim ahamiyat kasb etadi, chunki hamyurtimiz kuchli beshlikdagi yurishini aynan Genuada boshlagan va Aziradagi genuyaliklar uchun 8 ta to'p kiritgan. balki Jose Mourinho Shomurodovni sobiq jamoasiga qarshi o'ynatish uchun bu gal maydonga tushirmagandir. Nima bo'lgan taqdirda ham o'zbekistonlik futbol ishqibozlari har qanday vaziyatda ham Eldorning maydonda javlon urishini kutib qolaveradi. Messi Barselonada Xavi va Busquets bilan tushlik qildi. PSG hujumchisi Lionel Messi Barselonaga keldi. Ayrim nashrlarning xabariga ko'ra, kecha 24-yanvar kuni argentinalik futbolchi Barsaning ayrim vakillari bilan restoranda ovqatlangan. Jurnalist Helena Kondesning aniqlik kiritishicha, Messiga Kataloniya klubi bosh murabbiyi Xavi va yarim himoyachi Sergio Busquets hamrohlik qilgan. Eslatib o'tamiz, 23-yanvar kuni 34 yoshli forvard Liga 1 doirasidagi Remsga qarshi o'yinda 30 daqiqaga yaqin o'ynaganda PSG navbatdagi o'yinning 31-yanvar kuni Fransiya Kubogi doirasida Nitsaga qarshi o'tkazadi. Messi bu mavsumda Liga 1 da 12 ta o'yinda maydonga tushib, bitta gol va 5 ta golli uzatmani o'z hisobiga yozdirib qo'ydi.